Who Who چه کسی کسی که Who Who are you Who are you Who یعنی چه کسی Are you یعنی آیا شما هستید Who are you یعنی تو که هستی یا شما چه کسی هستی Who are you Who are you Who is next? Who is next? Who چه کسی؟ is است next بعدی Who is next? نفر بعدی کیست؟ نفر بعدی چه فردی است؟ Who is next? Who is next?